Bueno, gaur izan dugu organoko bosgarren bilera, eta bueno, bat amalez, berriro ere ez dugu guk nahi genuen e, edukiekin eh, ez gara eduki hoiekin atera, E, bueno, proposamen bat egin digute, guztiz ez nahikoa dena, ez da, ez da nahikoa guk ditugun aldarrik entzat eta bueno, ba, orain momentu honetan batzartu gara eta bueno, ba, bote pronto egia da proposamena ez dela gustokoa, era bat ekonomizista dela, ez dutela inolako konpromiso pedagogikorik 03arekiko eta horrela islatzen da beraien proposamenean ez diotelako baliorik ematen gure erratio eskakizunari. Orduan pixkat hildo horretan, ba guk gure balorazio eingo dugu gure lana eta gure erabakiak hartuko ditugu.